Lietuvos teatras ir garsėjai mūsų režisieriai Nekrošius, Koršnovas, Tuminas bei kiti puikiai žinomi pasaulyje jau daugelį metų. Vieną po kito skinti ryškius apdovanojimus festivaliuose menininkai pradėjo iškart vos subirėjus geležiniai uždangai. Pirmoji krikždė išsiveržusi į užsienį ir parodžiusi, kad mūsų teatras svarbus ir įdomus Europai bei visam pasauliui, buvo Eimuntas Nekrošius. Jo režisuotas Pirosmani Pirosmani dar gerokai prieš nepriklausomybę 84-aisiais sulaukė didžiulio dėmesio Bitefo festivalyje Belgrade, o dėdė Vane 88-aisiais tame pačiame festivalyje pelno režisieriui prestižinę premiją. 1990-aisiais įvyko pirmoji Koršunovo premjera Ten būti čia, susilaukusi milžiniško tarptautinio pripažinimo. Jaunam režisieriui kaip mat išpranašauta sėkmė. Spektaklis rodytas 20 festivalių, o Edinburgė nuraškė pagrindinį prizą prasidėjo iš tiesų mūsų teatro kelionės ir pripažinimas pasaulyje. Eimunto Nekrošiaus, Jono Vaitkaus, Rimo Tumino, Oskaro Koršunovo. Tai vyko dėka e, metaforinio poetinio teatro gilios e, režisūrinės interpretacijos, dažniausiai klasikos kūrinių, tą interpretaciją ar tą metaforinį teatrą dalinai sąlygojo ir ezopinė kalba, kuri buvo susiformavus sovietmečių, kai negalima buvo kalbėti labai tiesiai visko, ką nori. Tai vertė režisierius žvelgti kitaip, pasižiūrėti, bet antra vertus tai buvo tiesiog tam tikrų situacijų, ar tai būtų kasdieninės situacijos, ar tai būtų klasikos interpretacijos, jų vertimas į tokią amžiną, universalią kalbą kuri buvo labai įdomi, priimtina užsienio festivaliam, užsienio e, režisieriam, teatram, Ir visas šitas skrydis trukęs e, maždaug, sakyčiau, 15 metų leido suformuoti tam tikrą mitą gerą, gerą vardą Lietuvos teatro, ypač tam tikrose šalyse kaip Lenkijoje, Italijoje, Rusijoje, Skandinavijoje. Ir jis, e, kad ir pasibaigęs, bet veikia viduje veikia kaip e, stipri teatrinė tradicija Lietuvoje pačioje ir kartu su tuo, manyčiau, kad pernykštis aukso liūtas Venecijos bienalėje yra irgi dalinai suformuotas tos tradicijos, nepaisant to, kad tai yra visiškai kita jau teatrinė kalba.